mais espaço no meu. O meu depósito tá cheio. Tá cheio meu depósito já. Opa, ganhei três. Vamos lá na mina. Vamos lá na mina, Vamos detonar lá na mina. Vamos explodir tudo, na mina. Vamos explorar tudo aqui na mina. Olha o que eu dá uma maroquinha. Vamos, quebra, quebra aí. Vamos quebra aqui. Aí. Uh. Achei sim, comando. confusão que ontem. Ih, não vai nada. Queria tornar mais um aqui. Não ganhei nada. Tá fraco. Hoje não rendeu. Eu ganhei a moedinha. Ali vamos terminar a construção. Chegou. Construção concluída. Tá aí a nossa delegacia. Falando em nome de toda a corporação, gostaria de expressar nossa gratidão pela construção da delegacia, em especial pela cafeteria. Ah, já vou tomar um cafezinho de trabalho, né? Vamos terminar essa construção. E aí... Bem, mais um mango como comprador da terra. Capacidade muito rápido. Oh, 70 foi pelo não tá muito bom. Beleza. trigo. Vamos colher trigo. Thank you. ela faz a entrega com o nosso helicóptero, mas a até a mesma enviar aqui. passar aqui para as quadras, para os picos, vou para as becas, parto ali. Vamos tratar de amanhã aqui, vai faltar. Cortou para três. Pode dormir vocês três. A beca. Conectar leite.